assalomu alaykum pazandoz kanalimizga xush kelibsiz bugun yangicha ko'rinishda judayam mazali sho'rvali chiqadigan mazasi og'zingizda qoladigan chig'anoq somsalar tayyorlaymiz demak xamiriga uch yarim stakan un bitta tuxum ellik gramm yumshoq sariyog' yog' bir choy qoshiq tuz va ikki yuz ellik millilitr oddiy sovuq suv quyib o'rtadan salgina qattiqroq xamir olamiz yana bir choy qoshiq to'la razrihli til solgandim u kadrga tushmay qopti. retseptda yozib qo'yaman xamirni biroz tindirib qo'yamiz qiymasiga esa piyozni maydalab to'rab olamiz yana mol go'shtini ham yukka mayda qilib to'raymiz mol yog'i yoki qo'y yog'i ham to'rab olamiz mana masalliqlarni maydalab to'radik Tingan xamirimizni esa yong'oqdek juvalalarga bo'lib chiqamiz. O'rtacha 30 ta mana shunaqa kichkina-kichkina zuvala chiqadi. Mana hammasini tayyorlab oldik. Endi qiymamizga tuz, murch, zira va kashni churug'i solib, ehtiyotkorlik bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. tingan zuvalalarimizni esa un sepib yoyamiz juda yuqqa katta yoyib yubormanglar birdaniga uchtadan zuvala yoyamiz yoyilgan xamirlarga qiyma solamiz va tomchi shaklida somsa tugib chiqamiz tomchi shaklida somsa tugish juda ham oson avval xamirni yarmigacha dumaloq qilib o'rtaga to'plab qolgan yarmini uchigacha tutashtirib qo'yamiz mana endi ochiq joyini uchigacha tutashtirib qo'yamiz mahkamlab berkitishimiz kerak suv oqib ketmasligi uchun mana birdaniga uchtadan somsa tugdik endi yonlariga biroz suv surtib bir biriga yopishtirib qo'yamiz tayyor somsalarni duxovka listiga terib ustiga tuxum sarig'iga ozgina sut aralashtirib surtib chiqamiz sedana yoki kunjut bilan bezatsalar bo'ladi mana somsalarni duxovkada 200-205 gradusda 25-30 minut davomida qizartirib pishirib olamiz mana somsalar pishib chiqdi Ko'rganingizdek, menda jami 10 ta mana shunaqa 3 tali somsadan chiqdi juda ham chiroyli juda ham xushbo'y ko'rinishi ham har qanday dasturxonni bezagi bo'ladigan chig'anoq somsalar bo'ladi ichiyam juda sho'rvali mazali mazasi og'zingizda qoladigan somsalar albatta tayyorlab tatib ko'rishinglarni tavsiya qilaman endi esa yoqimli ishtaha tilab keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashamiz